Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast ein Frottehandtuch mitgebracht. Ja, das ist ein Symbol für unsere Gewohnheiten. Wir sind alle wahnsinnige Gewohnheitstiere und haben einfach Mühe mit Veränderungen. Und je grösser die Veränderung ist, umso mehr Mut brauchen wir. Und wo ist jetzt da der Tipp? Ja, probiert mal das nächste Mal, wenn ihr duscht habt und aus der Dusche steigt euch an einem anderen Ort anfangen abdrücken als üblich. Und ihr werdet merken, das Hirn macht neue Vernetzungen und durch das könntet ihr euch sogar sehr rasch und definitiv mit ein bisschen Übung viel schneller auf Veränderungen einlassen. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibe gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.